Good morning, good morning. Daniel and Reinhard are back again. Dobré ráno, Daniel a Reinhard jsou zpět. Man, I loved yesterday's Včerejší vyučování o modlitbě se mi opravdu líbilo. Je mnoho věcí, které se v této oblasti musíme naučit. Pojďme do verše 27. Bůh, který zkoumá naše srdce, plně zná naše tužby. Přesto také rozumí touhám ducha. My jako křesťané musíme přestat věřit e tomu, že známe srdce ostatních lidí. Pravdou je, že po většinu času nevíme ani to, co je v našich vlastních srdcích. E A pak jsme natolik arrogantní, že si myslíme, že víme, co se děje v srdcích ostatních lidí. Samozřejmě, že tomu tak není. Takže první pravda, kterou zde vidím, je to, že neznáme srdce ostatních lidí a neznáme většinou ani to své. Za druhé, je zde někdo, kdo jej zná. Pokud opravdu pochopíme tuto pravdu, stane se naší neustálou modlitbou. Duchu svatý, děkuji ti, že jsi tím, který zkoumá mé srdce. Please, I always want to know what's going on in my heart. Prosím, vždy chci vědět, co se děje v mém srdci. Pokud je tam něco, co se ti nelíbí, okamžitě to chci vědět. Ale prostě. podívejme se, co je zde řečeno dále. Plně zná naše tužby. A líbí se mi, co je řečeno dále. Rovněž také rozumí touhám ducha. Jak žijeme své životy? Je to stále v kontextu modlitby. My žijeme své životy tak, že si myslíme, že známe své touhy a pak o ní hovoříme s e Bohem. Přemýšlejte o tom. O čem ve svém modlitevním životě hovoříte s Bohem? Běžně hovoříme o svých touhách. Chci to, chci tamto, toužím potom. A pak se dívíme, proč tak málo našich modliteb je vyslyšeno. The Holy Spirit is not going to talk to God about your longings. Duch svatý nebude s Bohem hovořit o vašich touhách. Look, Podívejte. Bůh zkoumá tvé srdce a zná tvé touhy. So you don't need to talk to those longings about to, to him about because he already knows them. Nemusíš o těchto touhách s ním hovořit, protože on už je zná. Yet he understands the desires of the spirit. On ale rozumí i touhám ducha. That's why we cannot afford to pray unless it's in cooperation with the Holy Spirit. Proto si nemůžeme dovolit jít se modlit, pokud nebudeme spolupracovat s Duchem Svatým. The Holy Spirit will never pray a single prayer that is not 100% in harmony with God's plan. Duch Svatý svatý se nebude modlit jedinou modlitbu, která není ve stoprocentním souladu s božím plánem. Už jsme se modlili milion modliteb, které nemají nic společného s božími touhami. Ale my to prostě chceme. Bože, otevři tyto dveře, Bože, dej mi tuto práci. Bože, vyřeš tento problém. Bože, udělej to, udělej tamto. Ale mnoho z těchto věcí nemá nic společného s boží touhou. Ale když se Duch Svatý začne přimlouvat za nás, dělá to v dokonalém souladu s božím plánem a s naším předurčením. Mám pro vás otázku to fulfill the plan of God? No, Nechcete snad naplnit Boží plán? Don't you want to fulfill the destiny that God has written for you in the book? No, Nechcete naplnit Boží předurčení, které zapsal do knih? Přemýšlejte o tom. Bůh má pro vás dokonalý plán a předurčení a my mu v modlitbách předkládáme své vlastní touhy. So what happens? Co se stane? Naše touhy, které v rámci svých stíšení vyjadřujeme ve svých modlitbách, jsou v přímém rozporu s Božím plánem a jeho předurčením. Sometimes I wonder what the angels must feel like and think about. Někdy si říkám, jak to asi vnímají anděle a co si o to myslí. They see the incredible plan of God Oni vidí ten neuvěřitelný boží plán a pak jsou svědky toho, jak se modlíme své sobecké modlitby. Dívají se na tyto věci z nebeské perspektivy. Boží plán je dokonalý a neuvěřitelný. A přitom jediné, o čem s Bohem dokážeme hovořit, jsou naše nicotné touhy. Musí nad tím kroutit hlavou. Porque Protože v nebi to takto vlastně nefunguje. Let your will done on earth as it is in heaven. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. In heaven nobody brings his own desires before the throne of God. V nebi nikdo nepřináší před boží trůn své vlastní touhy. If they don't 100% match the purpose and the plan and the destiny of God. Pokud se 100% neschodují s božím plánem a jeho předurčením. That's why we have to quit proto se musíme přestat modlit bez Ducha Svatého. Musíme přestat přesvědčovat Boha, aby nám dal to, po čem toužíme my. Musíme strávit mnohem více času tím, že se poddáváme Duchu Svatému. Důvěřujeme mu. On se za nás neustále před Otcem přimlouvá perfect plan of God and the destiny of God will be happening in our life. Aby se v našem životě stoprocentně naplnil Boží dokonalý plán a jeho předurčení. Dám vám drobnou nápovědu, která vám možná pomůže chodit ve větším vítězství. Jaké by to bylo, kdybyste namísto snahy přesvědčit Boha o svých vlastních touhách, budeme Duchu Svatému důvěřovat, že toto již přednesl před Božím trůnem, tak namísto toho, abychom se snažili Boha přesvědčit, tak se mu jednoduše oddáme. Zajímalo by mě, jak taková přímluva probíhá. Bible nám to sice neříká, ale dokážu si to představit. Představuji si, že to vypadá asi takto. Pane, udělej vše, co je potřeba pro to, aby tvůj velký plán byl naplněn a ne jejich touhy. Protože on jej zná nejlépe. Naslyšenou zase zítra.